प्रेम से शिव शंकर भगवान की का हो साली जी कहाँ के तैयारी बा हो रहू जीजा मैंने तैयार ना होखी ओहो बुझ गई बुझ गई मन को ना ज्यादा दर्शन तू करे काहे के लगलू सवारे बनी मंदिर के गेट पर जी जा वीडियो बना के नेट पर जी जा नेट पर जी जा बुलेट पर जी जा देव घर घुमा दिन बुलेट पर जी जा बुलेट पर जी

जीजा बुलेट प जीजा देवघर घुमा दिन बुलेट प जीजा बुलेट प जीजा बुलेट प जीजा देवघर घुमा दिन बुलेट प जीजा घुमा दिन हर कोई ठमका मनवा तो घुमा